Yarak çüksik, yarak çüksik, yarak çüksik Samet Fomen, aa Yarak sensitif, yarak deluxe Yarak, yoran, yarak, Junior Daydish Samet mit yarak, yarak Style 91, Playboy yarak, süper yarak MC yarak, Mac yarak, DJ yarak Yarak, yarak, yarak Fomen, aa, men, aa, men, aa Yarak çüksik, yarak çüksik Samet Fomen aa Yarak sensitive, yarak deluxe Yarak Uranium, yarak Junior Daydish Samet mit yarak, yarak Style 91, Playboy yarak Süper yarak, MC yarak Mac yarak, DJ yarak Yarak yarak, yarak Fomen aa ben aa ben aa ben Yarak çüksik, sik Yarak çüksik, sik Yarak çüksik, sik Yarak çüksik, yarak çüksik, yarak çüksik Samet Fomen, aa Yarak sensitif, yarak deluxe Yarak, yorak, yarak, Junior Daydish Samet mit Yarak, Yarak Style 91 Playboy Yarak, Süper Yarak MC Yarak, Mac Yarak, DJ Yarak Yarak, Yarak, Yarak Fomen, aa, men, aa, men, aa Yarak yüksek, yarak yüksek Samet Fomen aa ah. Yarak sensitif, yarak deluxe Yarak uranium, yarak Junior Daydish Samet mit yarak, yarak Style 91 Playboy yarak, süper yarak MC yarak, Mac yarak, DJ yarak Yarak yarak, yarak Fomen aa ah, Ben aa ah, Ben aa Yarak yüksek, yüksek Yarak yüksek, yüksek Yarak yüksek, yüksek Yarak çöksik, yarak çöksik, yarak çöksik Samet Fomen, aa Yarak sensitif, yarak deluxe Yarak, yuran, yarak, Junior Daydiş Sametlik yarak, yarak Style 91, Playboy yarak Süper yarak, MC yarak, Mac yarak DJ yarak, yarak yarak Yarak Fomen, aa ben, aa ben, aa Werden wir jemals erfahren, wer du wirklich bist? Psch.